Tunamnaonaga ya mitandao ah, huwa, uh, nikikosea akiona kitu akiko sawa, ni lazima anitafute anaambie Agi, huko nakoenda hapana, unavuka mipaka, em, rudi kuwa hivi, usifanye hivi kwa ajili ya watu wengine kukuona uko we ni mzuri. Kama una talent ya kufanya kitu fulani, fanya, do it. Usiangalie watu, usiangalie watakusema vipi, watakucrash vipi, lakini fanya kwa maisha yako. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa na ni courage. Ah, hata pale nilipoanza mziki, actually watu wengi walini crush. na mimi nilikutana naye akaniambia, Agi listen, mimi nasema kwa mabaya, lakini nyuma yangu watu wananisifia, lakini wanapokuwa kwenye mitandao yangu wananitukana. Kwa hiyo usiogope kutukanwa, usiogope kuvunjwa nguvu, usiogope kusema kwa mabaya, usiogope mabaya, nenda go for your talent lakini ipo siku watakusifia hao wanakusema. Kwa hiyo alinipa moyo mimi, nikaingia kutoa nyimbo zangu, nikatoa nyimbo zangu, na safari yangu yote ya usanii ni yeye ndo alikuwa nyuma yangu, lakini hakuna mtu anafahamu hilo. <laughs> Kwa hiyo hichi kitu kilichotokea kimenishtusha, kwa sababu siku mbili nyuma nilikutana naye na nilikuwa naye, alikuwa mzima lakini ghafla naweza napata hizo taarifa tena. Mimi niliwasiliana naye asubuhi, nilimtumia message asubuhi, hakujibu na napata taarifa kwenye mitandao. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimeniumiza, sijui nini cha kufanya, kwa sababu nimepoteza mtu muhimu ambaye leo hii hata kwenye mitandao yangu sijui nani atanishauri tena, nani ataniambia Agnes, nenda hivi nenda vile. Sina huyo mtu tena. Asilimia kubwa ya watu nadhani tulikuwa tunamfahamu kupitia mitandao ya kijamii wewe ni mtu ambaye ulikuwa unashare naye moment, mnakutana mnapiga story na vitu kama hivyo. Kwa sisi ambao tulikuwa tunamfahamu kupitia mitandao, Lemotuza alikuwa ni mtu wa aina gani, labda kwa yeye ambaye alikuwa amfahamu person? Lemotuza alikuwa ni mtu mkweli, alafu anasimama kwenye haki, hata watu wote mumkatai, watu wote mumseme vibaya, yeye anasimama kwenye ukweli. Kama hichi ndio hichi, ataenda na hicho tu, kama sicho hatufanya hata ufanyeje, hata umpe pesa, hata umtenge hatofanya, anayesimama kwenye ukweli yeah. Kuna watu wanaitafsiri au walikuwa wanaitafsiri ile kauli yake, akipiga picha na mwanamke anamwita lemubebezi, basi watakuwa anaweka kwa labda ni mtu ambaye ipo kwenye mahusiano naye na vitu kama hivyo. Wewe ni mmoja watu ambao alikuwa anakuita mubebezi na vitu kama hivyo. Ile mubebezi, labda kwa tafsiri yako wewe na vile ambavyo alikuwa anakuita, ilikuwa ina maana gani? Actually akiita lembebezi, kila mwanamke ambaye yuko naye karibu ni bebi, kila mtu kila mwanamke, basi atatembea na wanawake wangapi? Kama ni kweli, ina maana yeye kila mwanamke anamchukulia ni baby, kila mwanamke. Hata mimi alikuwa ananitaga baby, lakini ni mtu wangu wa karibu. Lakini pale tunapokuwa tunaingia live, ataniambia baby sometimes anaweza taka ni kiss kwenye shavu akaposti nikaposti akasema huyu ndo nampenda, lakini haimaanishi kwamba tuko kwenye mahusiano. Hapana, ila ni mtu ambaye anapenda kuenjoy maisha hayo. Yes. Kwenye safari ya maisha yake kuna chochote ambacho umejifunza? Yes vingi sana. Actually, cha kwanza kuwa straight na maisha. Kama kitu ukiwezi, basi usikilazimishe, kiache. Kama kitu ni cha ukweli, lakini watu wanakusema kwa mabaya, kama jinsi yeye alivyokuwa akisema kwa mabaya mengi, lakini ukweli wa maisha yake alikuwa anafahamu yeye, na yeye alikuwa anasimama kwenye kwenye ukweli wake, pasipo kwamba watu wanamsema kila sehemu, labda wanamchukulia ni mtu wa ajabu, lakini still yeye anajua ukweli wake na anasimama na ukweli wake kama ambavyo tunajua Lemutus ni moja kati ya watu ambao amefahamiana na watu wengi ama wengi wamemfahamu kwa kupitia mitandao ya kijamii na ameacha influence kubwa kwa, kwa watu wengi kwa kupitia hata aina ya story, the engo ya story alivyokuwa akitoa. Je, wewe kama wewe amekuachia spirit aina gani katika engo ya social media sasa? Kwa sababu ni mtu ambaye umekaa naye karibu sana. Kwenye social media amenete kitu kimoja kikubwa sana na siwezi kupata kwa mtu yoyote. Unajua yeye alipata maarufu kwa aibu aibu ndio alomfanya akajulikana. Basi hata mimi amenifreeze kwamba nisiogope aibu, kutukanwa, kusemwa kwa mabaya. Sometimes familia yote inakaa pembeni na kuacha wewe mwenyewe na aibu yako, lakini yeye anapambana na kile kitu, anaona kama ni kitu ambacho kimemwencourage yeye kuendelea kwa maarufu. Kwa hata mimi nimejifunza kwamba nitasimama hata niaibike kiasi gani. Mimi kama najua I'm going for this, I'm going for that, siwezi kubadilisha hata kama nitasimama mimi mwenyewe. Yes. Kama ambavyo unasema kwamba alikuwa akikushauri kwenye vitu vingi. Je, wewe kuna kitu ambacho alichowahi labda kuposti kikakukwaza ukatamani kumwambia bana, hapa umekosea kidogo, ulitakiwa ufanye hivi? Actually kipo um, kama kesi yake ya juzi ambayo alikuwa akihusiana na Mange ambayo pia ilihusu familia yake, ni kwamba jinsi ilivyopostiwa kwa mimi nilivyoichukulia, nilichukulia ni kitu ambacho kibaya sana yani nilitamani nimwambie usijibu, usiongee chochote kuhusiana na swala, kwa sababu ni swala ambalo kwenye mitandao halitafutika. Kwa hiyo ni swala ambalo litazidi kumwaibisha yeye. Kwa hiyo mimi nilitamani kumwambia usiseme chochote, lakini kwa sababu ni kitu ambacho yeye anasimama nacho kwamba aibu ndio itanifanya mimi niendelee kusimama. Kwa hiyo yeye alikuwa yuko tayari kuongea chochote, lakini kwa upande wangu mimi ningemshauri asingeweza kuongea. Yes. Agi, uh, ya maisha mengine ambayo pia uh, watu wengi wanasema yanasema yana mengi pia, na wewe kuna wale ambao ushawahi kusema. Kuna story fulani ambazo zilikuwa zinakuja kipindi fulani, wewe na mchezaji ambaye Feitoto sasa hivi tunamuona hayuko vizuri na klabu yake ya Yanga, kuna namna yoyote ambayo labda zilikusumbua zili kwenye kichwa chako na nini? Kuhusiana na Feitoto, hapana, kwa kweli hicho kitu hakija kunisumbua kwa sababu um, haikuwa kweli, tuko kwenye mahusiano, lakini mimi nilitoa like an offer kwamba siku akifunga hiyo siku basi nitamzawadia, lakini ikawa tofauti kwa upande wa Faisal na kwa upande wa watu waliochukulia hiyo statement. Lakini mimi sikumaanisha chochote kwa kweli, mimi nilimaanisha tu an offer, lakini haikuwa kweli. Yes. Ah, pengine labda uh, kuna watu ambao waliamini sasa kwamba like uh, ah, Agi na, na, na Fei inaenda kuwa kapo kabisa hii hapo <laughs> lipi ambalo unawapa maneno kwa ndugu zetu hapa? Uh, uh, mimi siwezi kuwa na mahusiano na Fei na Fei Toto actually ilikuwa tu ni ofa, mimi nimempa ofa na yeye aka accept ofa, na yeye pia alikubali hiyo ofa, lakini kwa upande wangu mimi sikuchukulia serious na hatuwezi kuwa wapenzi kwa kweli. Naongea kitu kama hicho, watu walikuwa wanadhania mimi na Faith Toto ni wapenzi, hatuko wapenzi. Kinachoendelea sasa hivi kati yake na, na klabu yangu nakifahamu, si ndivyo? Uh, kama mtu ambaye pia ulikuwa mwadimaya labda wezekana na talenti yake hiyo, uh, una, una kipi cha, cha, cha kumshauri labda ili uh, arudi kwenye klabu yake, ama lipi la kumwambia kila ambacho anakisimamia yeye kipo kipo right? Unajua asiri nzito sana uko kwenye masuala ya soka, lakini kwa upande wangu mimi ningemshauri arudi tu Yanga kwa sababu ni timu ambayo ndio imemfanya yeye amejulikana Feitoto. Ni timu ambayo pamoja hakuna kitu ambacho hakina mapungufu mapungufu, kila sehemu kuna mapungufu yake basi, lakini angesubiri amalize mkataba wake, then anaweza kumove kwenda sehemu nyingine. Yeye kuweka ujeuri wa kwamba hawezi kukaa Yanga ni kitu ambacho hata mimi sikiafiki. Hmm. Yani mimi natamani arudi amalizie mkataba wake, basi anaweza kumove, lakini sio vile anavyofanya. Kuna mtu ambaye anatamani labda Agi atoe ofa nyingine tena, toto akirudi sasa Yanga, Agi anatoa ofa gani tena rudi? Yani siku akirudi Yanga mimi nani niko tayari kabisa kumzalia mtoto. Wacha. Yes. Hii tuinukuu kabisa tuisave. Yani kabisa akirudi Yanga asiporudi basi hiyo faa inakuwa expired <laughs> yes turudi kidogo kwenye msiba sasa wa Lemutus ambapo kama namna ambayo umesema kwamba Lemutus ilikuwa ni moja kati ya watu ambao anakushauri sana hususani katika social platform zako. Je, sasa hivi ni mwingine akasema sawa, Lemutus kaondoka, je, hii ndo engo ya kuanguka sasa kwa Agibaby, kwa sababu anakuwa hana tena kile kizingiti cha kumtinga huku na huku, atakuwa amebaki peke yake sasa. Hapana, siwezi kuanguka lakini nitakuwa na pengo kubwa sana kwangu. Maybe naweza kuyumba kidogo kwa sababu ilikuwa chochote nachokifanya ni lazima nimuhusishe, yani lazima tukutane, tukae, nimwambie baby, kama ninavyomuitaga baby na, yani unaonaje hivi na hivi na hivi, anaambia no, Agi usiongee hichi, hiki sio kizuri, Agi usifanye, usikombane na watu, usifanye. Hata issue yangu pia kajala na mimi iliyotokea, yeye pia alikuwa mmoja wapo kunipigia simu, naambia Agi usiongee hivyo, Agi usifanye hiki. Kwa hiyo hata mimi nikasema ah, okay, kwa sababu yeye ndo mtu huwa ananishauri vizuri na mtu ambaye anaifahamu media vizuri, nikamsikiliza. Lakini sidhani kama itakuwa ndio anguko langu, hapana. Um, najua nitaweza kukop vizuri hapo mbeleni. Uh, turudi kwenye, mziki pia. Kuna watu ambao watamani wasikie mambo haya hapa. Ulikuja vizuri sana, watu wakatoa hizo negative lakini kuna watu ambao pia uliwapata ambao walikuelewa pia. Tunafahamu lazima kuna positive side yeah. Uh, kwa sasa hivi imekuwaje mziki? Na mziki upo actually, uh, nilikuwa katika maandalizi ya kutoa album na albamu yangu imekabilika Anytime management yangu, sababu na management nao itatoa tamko kwamba tuta launch uh, albamu yangu, mtafahamishwa wapi, lini, tarehe ngapi, basi vyote hivyo vitakuwa chini ya management na watatoa tamko. Watu wategemea gani kuna korabu nyingi sana, alafu sio za Tanzania tu, mpaka Nigeria, Ghana, mpaka USA. <laughs> Surprise jamani, na siku ya launch eh. atakuwepo. Atakuwepo. Yes, na ni msanii mkubwa sana mkuu no, siwezi kusema sasa hivi. Management yangu imeniambia nikae kimya, kwa hiyo siwezi kuiweka wazi kwa sababu ni surprise. Shukrani sana kwa sababu. Kabla tujamaliza, kuna mbea moja kaniuliza hapo, vipi sasa kuhusu na Kajala sasa hivi mko vizuri? Hatuko vizuri, lakini nashukuru kwamba amenielewa. Nimeongea kuhusu nguo za mitumba, sasa hivi umeona nashona nguo, kaacha nguo za mitumba. Kwa hiyo neno langu amelielewa na amelisikia na amelifanyia kazi. Yeah. Juzi uliona ipi tena? Amevaa juzi hapa uh, High Intelligence kwa issue ya Zamaradi kama sikosei. That's why nasema amelisikia. Unajua mda mwingine mtu anaweza kani crash lakini akafanyia kazi. Kwa hiyo kalifanyia kazi sasa hivi avai tena mitumba. sumu ana anashona sasa hizi. Yeah, kwa hiyo amenisikiliza. Hivi yeah. Kwenye kwenye hiyo ya, ya, ya Marezi watu wanalalamika kwamba malezi yake na mtoto wake Paula kama mm. hayako sawa hivi yeah. upande wako wewe kama mwanamke uh, pia ambaye unategemea labda kuwa mama na vitu yeah. hizo una, una, una, kwenye wewe unalionaje hilo kwenye malezi? Anakosea yani kwa, kama mimi kama mwanamke ambaye pia naweza kuwa mama muda wote, siwezi kumlea mtoto wangu vile, siwezi kwa sababu yule ni mdogo sana, alafu ni mtoto ambaye anatakiwa alelewe kitoto, lakini Kajala anampeleka kiutu uzima Unajua mtu kama yule kuingia kwenye mahusiano mara huyu kesho ule kesho kutwa nini, yani is not good, sio vizuri kabisa. Alafu dada hashauriki, Kajala hashauriki, ina maana anamtengeneza mtoto wake njia mbovu. Kesho na kesho kutwa yule mtoto hakuna mtu atakayemuoa ataishi kama mama yake anavyoishi. maana Mario, naona kama sio kwake. Hapana. Kivipi? hapana mm. Mario, mm. yuko naye, yani mimi nawaambia hapa, amalizi amalizi mwezi wanaachana mimi niko hapa hapa nimekaa kabisa kabisa. Ina maana kwa ushauri wako ile kapu unaionaje sasa? i match. Hawaendani. No. Kabisa. Hata hata lepe hawaendani. Sawa, tukushukuru kwa time yako. Eh. Asante. <laughs>